Halo guys, balik lagi bersama saya Sengdut Game Yeah hmm. Oke, okay, kali ini kita Siege Battle Oke okay. Oke, okay, lawannya Undevil sama masih tahu nih Chinese Snake ya Posisi 776 Oke okay. Rank 3 satuan ya Oke, okay, siap Langsung aja target baru Satu Oke okay. Aduh. Ini juga makanan Olivia banget ini. Oke. Okay. Let's go. Tapi kalau pas di fan break Olivia dihajar Laika sih mampus ya. Kita hajar Laikanya dulu kali ya. Aduh, resis lagi brengsek. Holy shit, holy shit. Aduh mampus tuh. Anjir, untung nggak begitu ini ya. Gila. Sini dulu deh. Terus ini ke sini. Alah, muter-muter. <laughs> Kita hilangi defend breaknya soalnya ya. Oke. Okay. Sip. Oke, okay. so far so far ya. banget ya Laika ya di bulldozer ya. muset. Oh my god, oh my god. Oke. Okay. Oke, okay, stun lagi dia. Mantep banget ya. Muset, Di crash attack bar dua-duanya. Mantap. Ajar bang. Jangan kasih kendor bang. Ajar. Ajar bang. Oke. Okay dapat ya. Oke. Okay. Dapat. Let's go. Hajar dua nih. Ini kalau begitu. Let's go. Wow. Ini sih. Ah, shit. Op. Op. Waduh, ini bahaya nih. Cerot ini bisa nih. Si ini siapa namanya? Oke, untung dia stun ya. Hmm, kemungkinan mana ini yang mati ya? Harusnya sih si Kemun sih. Kemun aja kali ya. Prok. Oke, siap. Mantap. Emang Twins ini luar biasa banget ya. Uh, kita biarin dulu deh, kayaknya sih nggak ngeprok lah ya. Anjrit. Baru aja gue bilang. rengsek bener, woi. Gila loh. Mampus loh. Hmm, prok mati lo si Grego nih ya. Rengsek lo. Baru gue bilang gak ngeprok, dia ngeprok. <laughs> si brengsek. <laughs> aduh, aduh. Oke. Okay. Oke okay lah. Oke. Okay. Cerot lah. Oke, dapat. Coba lah ya, Talusen ya. Live free or die hard ini. Kalau kalah ya nasib gitu ya, ke trigger gitu, emosi gitu ya. Oh my god. Oh shit, udah gue duga seal, will seal, brengsek. Please Lucen. please Lucen. please. Matiin Amarna, please. Please. Brengsek bener lu sen, semoga dia derp ya. Jangan nge-cleanse. Tapi nggak mungkin banget ya. Aduh, nggak kena lagi brengsek, brengsek god, anjrit. Gila ngeprok, brengsek. Holy shit, holy shit. Tah. Keajaiban nih. Oke. Okay. Uts. Okay, please. Please. Ah, nggak mungkin menang ini gua. Ah, shit. Brengsek, nggak mati tadi. Aduh. belas ini. Mending ini sih kalau gue bilang. Let's go lah. Ajar bleh. stress pusing, kesel gua tadi ya. Si Lucen gak crit. Tolong lah, yang bener lah. Oke. Okay. Bisa stun gak ya ini ya? Anjir. Ah, kok bisa pas begitu gitu loh. Brengsek bener loh. Kesel bener gua. Si gila, si gila. Gila bener nih. Sekali lagi. Anjrit. Damn. Oke, okay, Oke. Okay. Mati. Duh, lagi, Bre sih bisa menang nggak ya ini ya Aduh, kalah lagi gua. Engsek. Engsek. Oh. Bisa pas begitu loh. Holy shit, kayaknya gue butuh istirahat deh ini ya. Ah, adalah inilah 12 lah. Oke. Okay. Ini. Dah, gua acak-acak ya masih let's go jar ngeselin men oke okay. biar si ini dulu deh stun sekali doang ya dia ya. Nggak kayak di Facebook ya. Oke. Okay. <laughs> benar-benar brengsek loh lu pusing-pusing lu gua sedot juga lu Oke. Ajar leh. Bodoh lah ya, tebas lah, tebas. Oke. Ajar loh. Nih loh, coba lihat ini ya. coba nih. Oke. Bisa ini. Ayo, Bre. Ajar, sedot lu. Oke. Okay. Oke, okay, deh. Udahlah, kacau lah. Tes ilmu kita. Katarina, Katarina, Katarina, udahlah. Udah, kita benar-benar pure RNG banget ini, udah pusing gua. Let's go. <sighs> Ah, lah. Oke. Okay. Oke. Okay. <laughs> Jenius bener ya si Genie ya, ya brengsek. Kalau kita imun dia nggak mau loh. Bagus nggak sih ini? Bahaya sih ini kalau diprovok sama si Jini ah percayalah ah shit miss please <laughs> oke kita ya oke oke uh gila oke kali ya ini ya luar biasa gue ya ngatas ilmu ya uh Tap. ampus lu. Gantian ya kita ya. Hah? Kalah dua kali gua di ini aja kali ya. Tes ilmu lagi kita pakai Ciu Charlotte. Ini benar-benar RNG base semua kali ini ya. Mana Ciu gua? Ciu gua mana Ciu gua? Let's go. Oke. Okay. Feeling so good nih gue nih. Pasti bagus nih. Hmm, bagus kan? Gak masalah. Mampusin aja lu. Hmm. No problemo. Oke. Okay. Kita kita kasih ke sini ya. aja si brengsek ini. Woi, woi. Si gila, si gila. Lagi. Gile benar, gile benar. Oh my... Another one. Another one. Another one. Stop it. Get some help. I'm... Smoke weed every day. bagus banget lo, ah benar-benar gila <laughs> luar biasa men hancurin lah kombonya. Stres. Woi orang stres. Rengsek. Si brengsek, si brengsek. Terus, terus, terus. Terus aja lu brengsek. Oke, mampus lu. ha? Mampus. Bangsat. Terus, terus. Mampus, mampus. Mati lu, ha? Brengsek. Dari tadi brengsek. Ngeprok kayak setan lu, ha? banyak combo gua. bisa dibom sih kita bom aja lah let's go RNG aja kita main sekarang ya memang benar-benar brengsek emosi duluan gua. oke okay. habis ini maju lagi dia si siapa ini namanya Laimanya Aduh. Oke. Okay. Nggak usah stun, gak usah stun. Percuma lu stun juga. Gak usah, gak usah stun. Ngehil, ngehil, ngehil, ngehil ngehil. Miss. Ngehil, ngehil, ngehil, ngehil, ngehil, ngehil. Gak ngehil, men. Uh, luar biasa, luar biasa. Uh. Yang ngeprok boleh kali ya. Nggak dosa kali ya ngeprok ya. Baru dia, oke. Okay. Mati. Uh, nyaris matinya gua ya. Misi yang bahaya. Oke, okay, kita stun dulu. mampus lu oh rasa rasa lu rasa lu oh bagus bagus bagus miss miss bagus kalah lagi gua kalah lagi gua kali ini ya bagus benar lo ya oke okay. miss lagi miss lagi prok ampun bener. Sial bener gua kali ini ya. Gila. Apa-apaan ini, woi. Miss lagi. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa sama kamu. Miss lagi. sih benar-benar bang. Lewatan udah bang ini bang. lagi. Kesel gua. Kalian aja lu hajar itu gua, ha? Kalian. mati lo. Hmm? trying to protect your soul. Ajar dulu nih si ya. Si brengsek ini. Gila ya. Solid banget ya tim ini ya. Kita butuh ini nih ya. Defend break. gua nggak bawa attack buff lagi. Oke. Okay. Holy shit, holy shit. Six and a half hours later. Pas ini harusnya. Eh, si ini aja deh, Laima deh. Oke, siap. Akhirnya. Akhirnya. Oke, joget loh, Anavel Udah lu slip dua-duanya, lu kasih. Kacau banget hidup lu ya, brengsek lu. Oke. Okay. Ajar lu ya. Mampus lu. Oke. Okay. Dalam menang ini ya. Oke. Mantap. Gila benar. Anjrit abis chance gua, men. Hah? Oke, segitu dulu ya. Super Seeds kacau berantakan Omega Ultimate ini ya. Gak tahu ya ini ya. 10, status 13, 11 mungkin lanjut besok kali ya. Tinggal satu jam setengah lagi. Oke. Ini kondisinya ya. Oke, segitu dulu dari gua. Resul gua update nanti ya. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye-bye.